Всем здравствуйте на моем канале. Вот хочу показать, как я буду реставрировать лемех на плуге. Вот. Взял рессору. Вот, режу ее здесь. И сюда приварю. Посмотрю, что получится. Так, вот вырезал такой кусок. Вот, сейчас переварю. Потом болгаркой почищу здесь. Не знаю, что получится. Ну вот, наварил рессору, Не знаю, как будет. Видим на поле. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Может кому полезно будет.